uma foto? Tá Não. Tá gravando. Já tá gravando? O Agitac né, que veio dar nossa aula pública hoje, uma aula fantástica sobre memória de Fortaleza fotográfica e, e, e interessantíssimo porque ela, ela, pelas fotografias, o quanto a gente pode comparar, né, como é que era a cultura e tudo mais, e agradecendo ao Unirez a disponibilidade. É, e aí a gente queria perguntar como é que que tá primeiro como é que é esse cenário da da memória no Ceará, como é que a gente, como é que as pessoas tratam isso do ponto de vista público, institucional? É, no, quando eu comecei a colecionar fotos de Fortaleza Antiga, era relativamente fácil, porque ninguém queria saber disso. Então quem tinha soltava com maior facilidade. Eu estou no difícil, porque todo mundo quer Todo mundo é um colecionador. Ele tem seis, sete fotos eu coleciono. e não solta as fotinhas. Por outro lado, o poder público, que é mais fácil para o poder público do que para mim, porque ele copia, né? Eu tenho coleções virtuais. Então tem, tem várias pessoas que têm foto antiga, que cede, e eles escaneiam as fotos, tem um arquivo virtual. E é isso. É interessante assim, que quanto mais a gente sabe da nossa história, mais fortalecida é a nossa cultura, né? Então a gente está, é. Tá, por exemplo, a gente a está bem aberto às novidades que vem de fora, que às vezes é só maquiagem, como essa história do aquário. É. Queria saber se qual a sua posição com relação, nem não é contra nem a favor, mas uma leitura disso, a, é, digamos, da visão de um historiador. Qual a visão de um historiador? Quero dizer que eu estou aqui do lado do meu ídolo, eu sou historiadora também, é um prazer estar aqui cumprindo, digamos assim, um dos sonhos realizados, né? <laughs> É, eu queria saber como é que tá a luz da história, a luz da cultura, como é que você vê essa implementação dessa obra. É, eu não sou historiador. É de fato, né? eu, talvez não tenha diploma, né? Quando muito posso ser chamado de historiógrafo. Ah. <laughs> Eu escrevo história. Mas a minha visão é a seguinte, Fortaleza já teve muito que guardar, já teve muito que preservar. Né? e sempre foi descuidada que tudo foi para o brejo. Né? Então nós temos muito pouca coisa de Fortaleza Antiga, é, é, os prédios antigos, por exemplo, de, de grande importância, né? e nós não soubemos preservar. Agora, depois do, do leite derramado, nós queremos importar né? É, mágicas que fazem por aí para ganhar é, turistas, né? Então queremos copiar outros países trazendo novidades, né? E não tem nada a ver com isso. Na verdade, o, peixe aqui no Ceará o que é uma, uma, uma subsistência dos pescadores quando pescam e vendem à população, nada mais. Não tem nada a ver com aquário, nem com peixe ornamental, nem com nada disso. Nós, nós somos, aqui foi Praia do Peixe, é Praia de Iracema e é, continua sendo uma das praias de peixe, né? uhum. embora hoje tenha se transferido para Mucuripe, o grande mercado de peixe. Mas a nossa praia é extensa e toda a nossa praia aqui é, vive cheia de, de jangadas, a gente sabe que os jangadeiros estão nelas, e arriscando a vida, de forma que é, nós temos que construir algo para o turista que tenha a ver com nossa cidade, que tenha a cara do nosso povo. E não trazer o turista lá da Cochinchina para ver coisas que ele já viu por lá. Então temos que ter alguma coisa nova, mas nossa. Nova, Aquários não. tem muitos Ceará tem só muito. tem um, né? É, exatamente. Então, a gente agradece que o Jaunireis. É tem nem palavras para expressar assim, o que você tem feito para a memória da nossa, da nossa cidade, do nosso, do nosso estado.